¿Qué es un data center? Un data center es una infraestructura para almacenar y procesar datos compuesto por una red, espacio de almacenamiento y servidores de cálculo. Utilizar redes sociales, escuchar música, ver películas y vídeos o bien realizar pagos mediante la banca digital está soportada por los data centers ubicados alrededor del mundo. Para que Internet almacene toda esta información necesita de grandes instalaciones con multitud de servidores funcionando 24/7, 365 días al año, en un reducido espacio, que hace que la temperatura de este esto sea muy elevada, por lo que requiere de buenos sistemas de ventilación y refrigeración que consumen mucha energía. Solo una hora de videoconferencia, por ejemplo, emite de 150 a 1000 gramos de dióxido de carbono, que para hacernos una idea, un galón de gasolina quemado en un automóvil emite alrededor de 8,9 gramos. La pandemia de la COVID-19 ha potenciado el teletrabajo, por lo que se ha incrementado la necesidad de más Green Data Centers. Un Green Data Center es una instalación que minimiza el impacto en el medio ambiente debido a elementos clave del diseño como el uso de la energía y el agua, generación de CO2 y los materiales necesarios para producir el equipo integrado. Otra de las técnicas es el free cooling, que consiste en trasladar los data centers a lugares con temperaturas medias más bajas para reducir la energía dedicada a la refrigeración y ventilación de los servidores. Este es el caso de la Seguridad Social española, que ha decidido trasladar su CPD de Madrid a Soria, donde la temperatura media anual es de 11 grados, reduciendo así el consumo energético y ahorrando entre un 50-60% en la factura de refrigeración. Una de las técnicas más innovadoras es la de Microsoft, que sumergió un centro de datos en el fondo oceánico, donde tras dos años sumergido le demostraron que han conseguido reducir tanto los fallos en los equipos como en el coste de refrigeración.